iki ben kaya kancane ngrungokke swara manuk tutut, Ah. Eh, bocah nglaras. Seru-seru. Repeki lho. apik tenan suara kutute tadi Istimewa. nah, jare ana luar kota, restu apa? Ngelara suara manuk sih. Suaranya apa? Patu kene po? Mau tuku? Oleh orang. Harus mau tuku piro? Oleh orang. kue bisa muni ape karo istimewa kuwi opone suarane suarane lo ya oh oh suarane jian istimewa tenan wani piro kowe 200 wae 200 ya tak tambah 100 wae. Piye? Dadine 300. Hooh, oh. lah piye? Oleh ora? Oleh ora? Sik. Tak pikir sik. Piye? Aja mikir suwe-suwe. pikiranmu itu cepet yowe telung atau sewu tapi ono sarate lo walah walah ada ono sarate barang gelem ora sarate ki opo sarate ki kue ojo omong tuku manuk tapi tuku suara manuk begini mau gampang sipil syaratnya gur ngomong ku suara manuk we mau seorang iso tenang gue gelem gelem oke pil iki telung atau sewu cul rawel iki sale kae jadi duitku Ya, iki tak tompo. Ben mantep pisan meneh. Kue tuku suarane. Wes, aku saiki arep neng terminal. Oke, oke. Gandeng yo wis awan, to? Udah kesoren. Sing penting kowe aja lali. Apa meneh? Kono ndang mangkat. Kue tuku suarane. Wuh, tok tak kok Wis ya. Yo, hati-hati ya. Wis, iki mengko aku nang Pak Tamrin. Wingi wis pesen suara manuk kutut sing istimewa. Arep tak del. Pira yo? Sak yuta wae apa ya? Wah. Tapi kelarangan ya sak yuta iki. E. Wis, 750 wae. Tapi soleh bati wi. Wis. urungannya kayak kabel tuh jian iki ngumadangi manuk ini e. wah iki manuk ini e men anget lho lho lho lho lho manuk ini dia lho lho lho bagi apa ini wah apa ini wah speaker loh wah Diapu dihapusi aku tobat batik speaker to ternyata wah cilaka tenan iki kocok iki ngapusi aku ini kocok iki tenan iki aku tuku tuku suara mana ternyata speaker aduh tobat tobat tobat tobat ya ampun dihapus si kocok aku ya ampun ini speaker ini speaker ini aduh aduh wis rasa bati wis tak bayar 300 wonge lunga Aduh, kena meneh. Karo polahe kocok iki. Aduh, aduh, aduh, aduh, tobat, tobat.